Herzlich willkommen Bollywood-Fans. Wir wollen uns heute einen neuen Bollywood-Trailer anschauen, das heißt Padmavati. Und zu Gast habe ich David. Ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin jetzt zum dritten Mal darf ich Gast sein bei Kasim. Ähm, und ja, er hat mich heute eingeladen, ähm, ein neues Video zu machen über einen Bollywood-Film. Genau. Ich Habe jetzt noch nie wirklich einen Bollywood-Film angeguckt, nur ich habe die Info, dass äh, wohl die Bollywood-Filme in der Produktion teurer sind und aufwendiger sind als die Hollywood-Filme was ich sehr interessant finde. Und so. <laughs> ja. Also die Art von Bollywood-Filmen ist ja anders wie Hollywood-Filmen und das macht auch eigentlich Bollywood sehr besonders. Deswegen habe ich ihn auch heute so hergerufen. Ja, und in dem Film spielen ja Shahid Kapoor, Deepika Padukone und Ranveer Singh mit. Ranveer Singh und Deepika haben ja in den letzten äh, Bansali-Filmen auch zusammengespielt, jetzt wieder. Und Deepika kennt man ja auch in den Hollywood-Filmen. Also letztes Jahr hat sie Triple X mit Vin Diesel genau. gedreht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Trailer. Ich erwarte sehr viel. Und ja, dann klick mal. Starten wir mal. So. Bansali Production. Ich bin so gespannt, was mich jetzt erwartet. Da sehe ich schon Menschen? Landschaft ist sehr schön. Ja. Ist ein bisschen aus die chinesische Mauer. Ja. Wohin gehen sie überhaupt? Oh. Ja. Wenn das nicht aufwendig das sieht, ist. Das sieht echt toll aus. Und da ist die Pika. Richtig. Und da ist Scheid Kapur. Uh. Oh. So viele Menschen, Komparsen und alles Mögliche. Und die Gewänder das ist auch alles. Sehr schön gestaltet. Eine andere Kultur, als wir es halt im Westen haben. Ja. Und die ganzen Details, ne? Das ist auch schon. Genau. Und das ist. Wer ist das? Oh. Da waren dann sie wieder. Und da glaube ich zum Palast. Rajput ist, glaube ich, deren Volk, wenn ich mich nicht irre. Oh, die sieht so hübsch aus, die Deepika. Wow. Also Schlacht gibt, es, glaube ich. Ja, und auch gut animiert. Sind das Muslime? Mit den schwarzen Flaggen und Halbmond. Ich glaube, das war Ranveer Singh. Der Gegner. Uh der Hintergrund, ne? Oh. Wow. Ich glaube, der wow. könnte auch brutal werden. Der sieht auch brutal aus. Hm. Wow, sieht auch krass aus. Was ist das? <laughs> Oh mein Gott. Richtig. Vom Aussehen her. Ja. Richtig gruselig, ne? ja. Erinnert mich ein bisschen an die äh, Kalifen von Game of Thrones. Das war gerade <laughs> wohl irgendwie. ja. Habe ich mir mal gesagt. Die Musik, ne, die, die macht die Spannung treibt sie auch nochmal hoch, ne? Also, es, treibt, es fing ja. vom Anfang so langsam. Und dann immer steigt, ne? Wow, das sieht auch krass aus. Sandstürme oder so. Hammer. Ja, das war ein Trailer. So eine Schönheit. Oh mein Gott. Also am 1. Dezember erscheint es in Indien. Ich glaube zeitgleich auch in Deutschland. Aber auf Deutsch erscheint es dann immer so ein halbes Jahr später. Das war's. Das war der Trailer. Ja. Uh. Was sagen wir dazu? <laughs> also, von den Kulissen her mega. Ja, da kann man wirklich nur sagen, das ist absolute Weltklasse. Da kann sich Hollywood auch einen Teil abgucken, würde ich sagen. <laughs> das sowieso. Ich finde, okay, man hat jetzt nicht sehr viel gesehen, aber das kleine bisschen, was man gesehen hat, hat man schon gemerkt, das ist richtig krass. Ich will ja. jetzt nicht wissen, wie es im ganzen Film sein wird, weil die Filme dauern ja so zwischen zwei und drei Stunden. Und wenn du alles siehst, so Palast bestimmt, wird alles bestimmt gezeigt, so richtig äh, aufwendig gemacht, bestimmt so dekoriert das alles. Generell, glaube ich. Also so wie es früher aussah. Den Film ist es wirklich krass. Aufwendig. Ja, und die Schauspieler halt, also was soll ich sagen, die, die Pika, also richtig eine hübsche. Und die Musik, wie, du, wie wir gerade ja. auch gesagt haben, Anfang leise, langsam und dann immer steigend und lauter. und der Spannung halt. Und es wird bestimmt bestimmten Schlacht geben, Krieg. Um die äh, Königin, Prinzessin oder was ist das genau? Eine Königin. Königin, okay. Glaube ich, wenn es König ist, Königin. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, vom Inhalt her hat es mir jetzt nicht so viel gesagt eigentlich. Ich konnte jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so vom Trailer sehen, was, um was es gehen wird. Genau. Ich glaube, da muss man ja. auch den zweiten Trailer abwarten, wenn er rauskommt. Vielleicht wird dann mehr vom Internet ja. dann gezeigt. Weil, was ich jetzt erkennen konnte, war Schlacht bestimmt. Genau. Krieg. Ja. Aber die Einzelheiten, die wird man wahrscheinlich dann erst später erfahren. Also genau. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Der Regisseur macht eigentlich nur gute Filme. Also die letzten Filme, Bajirao Mastani und so, war echt sehr gut. War auch vom Zeitalter so gleich und war auch sehr, sehr, sehr aufwendig gemacht. Ich denke ungefähr so wird es auch. Ja, da kann man nur gespannt warten. Ja. So, das war dein erster Bollywood-Trailer. Mhm, genau. Hast du gesehen, Unterschied zwischen Hollywood und Bollywood? Also ich finde, die achten halt wirklich mehr auf die Details, auf ähm, die Musik ist auch wirklich gut gewesen. Und ich habe schon Trailer von anderen Filmen gesehen, die ähm, deutlich weniger zu bieten hatten obwohl die halt mehr äh, verbreitet sind, wirklich in dem Raum. Aber ähm, also Bollywood-Filme sind ja, wie gesagt, generell ziemlich aufwendig und dafür auch bekannt, mit vielen Schauspielern und Darstellern zu arbeiten. Und das hat man natürlich auch wieder gesehen, das hat super gelungen und auch wie im Video von Olgun und dir damals ähm, fand ich das auch richtig aufwendig und ja, das hat auch schon mein Interesse geweckt, genau. Mhm. Ja, das stimmt. Also Bollywood macht, ist schon was Besonderes. Also man sollte es nicht außer Augen lassen. Ja, da kann ich definitiv zustimmen. Das war dann unser Reaction zu dem Video. Wenn es euch genau. gefallen hat, drückt Daumen hoch, könnt ruhig kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Genau, sehr wichtig. <laughs> genau. <laughs> und falls ihr mehr Videos sehen wollt, ruhig in den Kommentaren schreiben. Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag keine Ahnung. <laughs> und klickt fleißig das Video. Dann verabschieden wir uns jo. und sagen Ciao. Ciao. Damit <laughs> ihr erstmal auch anschaut. Und genau, das ist ein. <laughs> Was ist los mit mir? Warte mal. Ablaufen wird. Ja. Konnte man jetzt nicht so. Mit Untertitel oder so auf Englisch oder. Kommt vielleicht auch noch raus. Ja. Und jetzt? Keine Ich hatte